Tumpah sunuk Ngô cả amuk tamu gak ta Ngô sepakan mo ye ya. ya. bayu yo Si mana Hello, Missy Regam. Sila ko mga video so pa apung ng kumruk sudung. Sila ngoluk ka January second long eh. Sila long so ngolo. আজি আৰু মানে পাৰ্টি অক সেইটো চেকাটো আজি নে বজে মাং আজি বজে ক পাহাটো মাং পিলা চেম্মো বারো লেংকান বি পাই पे বজে সিনমাং বজে খেতে সিনমাং আজি আৰু নে পাৰ্টি ক মালবং baru পাৰ্টি itu Lokal poro pastang ko palanggela malok kana video nam nangkan bila atau rok ulok ke silok video so kato ka kape kape sek jaga lo kape party ya soli dun ke comment box to comment ko bito ka apne ka ulok anu bosor so apne ma ya polai ulok ngok channel so pa anu pa ga dum lo ngok channel sam subscribe te video sam like teka rok ke video so kapi daga ji comment ko bibilang ka যে কচিন কামাং আজনে মল আজনাক গকসুলা তোমাং আম্পিলা বিম ছিল গকসুগে একুলা আয়ব পার্টিসম বিম গকসুগের আন্যং মানে আপং মাং অকসিন মাং বারো অকল তান্ডা বটল কি তুই পমনা মলু বিলা এক আজিন সেম বজে দুই কেজি এক বজে কপ পামালা আকো বয়লার আজিন ক মিলিক তুং বয়লার আজিন পামলো আকো রহিং কিছিন জমি পামনা মলু videosen nolo kadila do doka hype kafu ya. Orang sih log videos hype interest menam video nge. Sebko mang party cok biko ya sin sen videosen bonai gelang ngo. Aru YouTube log biko ya kita man agom luye. Ada agom kulu ide. Hype mangap penam hype. Aki YouTube YouTube channel nam kapa ayro pelar pelar men kapa guru mo penam men orang biko yang aco kalu kabel biye nolum videosen enter drop kadila do doka aco kusin skim apa. mang YouTube channel sam kapa solai pana man kapa yokai pana maje आपके किंदा आके किनमान किनमान तक हम लोग लगा पर सिलोग वीडियो से सेक्का का वीडियो हम डालूला अपलोड दो मनो नॉक चैनल लो देख को पंग आसो दे आदाक ऐसे आसोत के लिए रोक आगो में हम सिलो आजो रागम ननु लुबिए वीडियो से मैं योक काटे लो तो हम लोग के आज ने बाला दाई का अब हुपांग होलो डॉक्टर ना मिक्सिंग ना रूप लोग का जाने ना तो देख के मैं लंकन भी बारो আছে মালুককে মৰিছে কেন্দু চোতা ৰকালে পিয়াঁজ কাটিলা দুটকা টকা ভিডিঅ' আছে মোক কাপে কাপে দৈছি কি কম আৰু এইবিলাকে আৰু পাতি সেই চচটো উলিয়া কি কি মাৰে কি কি মাংস আনিছা আজি কি কি মাংস গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া ইমানতে ভিডিঅ'টো বাই বাই দিছোঁ এতিয়া আমি কাই ল'ম খোৱাটো দেখাব নোৱাৰিম মোবাইলো দিব বাই <laughs> লাষ্ট ডিচেম্বৰৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ